thank you, Michael. Michael, I love you. I love you, Michael, come on, Michael. Michael, just one picture with you. Michael, Michael, Michael, just one picture. Michael, just one picture with you. I'm your friend. One, one. one Oui, oui, là, là. Donne-moi ah, la caméra. Donne-moi la caméra. Ça dis aux autres, de se calmer. Eh, mais euh, flash, là, pas mis ah, c'est canon. Hein. Euh, je suis numéro 1. J'ai fait un portrait, toi. Merde, merde, merde, merde. Bah, ça va, ça va. Where's the car?

the car. Where are the cars now? Okay, we're coming out through the front door.